algum lugar de São Paulo. Ah, tá, desbordou aqui, ó. episódio dessa nossa nova série aqui do TNB, SP Days, no qual a gente vai ter o intuito de mostrar como tá funcionando hoje em dia a real cena de skate aqui pelo estado de São Paulo. E todo mundo <laughs> sabe, tá bem complicado não só politicamente, mas também socialmente. E quem vai estar tá me acompanhando aí nessa nova jornada vai ser meus brothers Edson Muniz, policial skatista, e o meu mano Wilbert David, que é um skatista profissional. A gente vai começar a viajar por todo o estado e eu queria mostrar para vocês costumes, culturas, pessoas e tudo que engloba aí essa cultura, né, esse mundo do skate. Chega com a gente. Ah, a única coisa que eu tenho, A única coisa que eu tenho é a minha coluna, que eu tenho hernia de disco, tá uhum. tá ligado? É irreversível isso aí. É nada, eu coloco... <laughs> baixava. Ah, que salva pitão suave. É, foi um monte de pista, ó. É só, é só, é só manter em cima depois. Nossa, o que esse cara é bonito, bom que o degrau é baixo. Mas não esqueça. Boa. E aí, Bonilha, suave, mano? Prazer, Brian. Prazer, Brian, da hora. Você <laughs> tá assim? Não? Graças a Deus, velho. Da hora, satisfação. Satisfação. Ok, continuamos? Caixote corrimão? Caixote, caixote, corrimão. Então dá. perfeito. Ficou. Tá Nossa, vamos